السلام علیکم <clears throat> میرا نام ہے مرسلین احمد اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں نا تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ کے پاس ویڈیو آتی رہیں تو آپ بیل آئیکن پہ دبائیں تاکہ آپ کے پاس ہر روز نئی ویڈیو آتی رہیں اس سے پہلے کہ آپ بھاگ جائیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں اچھا آج آپ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کسی کے فون نمبر کا ڈیٹا نکالنے کے لیے نا ہم کو کیا کرنا چاہیے تاکہ اس کی ساری ڈیٹیل ہمارے پاس آ جائیں تو اس کے بارے میں آپ کو آج میں بتانے والا ہوں اچھا اس کے بارے میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے آپ کو سب سے پہلے نا ایک وی پی این لینا ہے V P N super V P N Play Store سے آپ کو مل جائے گا یہ دیکھیں میں آپ کو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں V P N super V P N یہ آ گیا super V P N free یہ آ گیا میں نے پہلے انسٹال کیا ہوا ہے آپ نے اس کو انسٹال کر لینا اس کے بعد اس کو اوپن کرنا ہے یہ جی اوپن ہو گیا اس کے بعد یہاں یہ تین ڈاٹ بنے ہوئے ہیں ان پہ کلک کرنا ہے سلیکٹ لوکیشن آپ نے اس میں سے کوئی بھی کر لینی ہے یہ میں نے کنیڈا سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد کنٹینیوز اس کے بعد کنیکٹ کرنا یہ کنیکٹ ہو رہا ہے ہو بھی جا یہ کنیکٹ ہو گیا اب آپ کو واپس جانا ہے اور کسی بھی براؤزر میں اپنے میں جا کے نا یہاں سے یہ گوگل اوپن کرنا ہے گوگل اوپن ہو گیا یہ گوگل اوپن ہو گیا آپ نے یہاں پہ نا ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ پاک سم ڈاٹ گا پہ لکھ کے نا سرچ کر لینا لائیو ٹریکر آ گیا یہاں پہ آ جانا ہے آپ نے نا یہاں پہ رجسٹر ہونا ہے سب سے پہلے یہ آ گیا رجسٹر آپ نے سب سے پہلے یہاں نام لکھنا ہے میرا نام مرسلین ہے مرسلین لکھتا ہوں یہاں پہ نا آپ نے اپنا یوزر نیم دینا ہے یوزر نیم مرسلین یہاں پہ پاسورڈ دینا ہے میں نے پاسورڈ دیا ہوا یہاں پہ آپ نے نا کوئی بھی نمبر دے دینا ہے جیسے کہ یہ آ گیا یہاں سے رجسٹر ہو جانا میں آلریڈی رجسٹر ہوں میں آپ کو نا اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سائن ان ہو گیا آپ جہاں بھی ہیں پاکستان کے افغانستان کے یا انڈیا کے ہیں کہیں کے بھی ہیں تو آپ نے کنٹری اپنا سلیکٹ کر لینا کنٹری سلیکٹ ہو گیا آپ نے میں آپ کو نا ایک نمبر ہے میرے پاس وہ سرچ کر کے دکھاتا ہوں تیس چھیانوے یہ دیکھیں یہ جی ڈیٹا آ گیا اس کا کہاں گیا نہیں آئے ہی نہیں سوری یار میں زیرو کے ساتھ ڈال رہا تھا زیرو کے ساتھ نہیں ڈالنا تین سو بیتالیس زیرو چھیاسی اکتیس چھیانوے سوری ہاں یہ آ گیا یہ جی رزلٹ آ گیا اس طرح انہیں نمبر ٹریک کرنا ہے تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنے کافی ہے اس لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں